اشتعلوا الله أكبر عمر الله أكبر Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xerson vilayətində işğalçı Rus ordusunun tərkibində döyüşən kadrovçuların yerləşdiyi bazaya artilleriya zərbəsi endirib. Məlumatı Ukrayna Telegram kanalları yayıb. Zərbə nəticəsində 40 kadrovçu məhv edilib, 60-ı yaralanıb. Məlumata görə kadrovçuların baza ərazisindən sosial şəbəkələrdə etdiyi paylaşımlar yerlərini müəyyən etməyə və dəqiq zərbə endirməyə yardım edib. ايش تعالوا الله اكبر الله عمر الله اكبر حاجة يا الله ديلا يا ديدو لا تو الله اكبر اللي صوتي الله اكبر سبع مربعتي وارتعباتي الله اكبر ثروه ان شاء الله الحمد لله